Baro Jesús sane to buena ne judea ya papusio are. To pusiro tomas que na mene manda chori cantua, tina de bautizare. Juan que masare Bautizaro nia, en non Makai. Enon En non salin Wamatiri makakai hire. Toi dia Toi dia Juan bautizar nia masare. Tirore ti perezo yo to pano enon non masane Bautizaro nia Juan. Ti pare Juan buena mene maskaina. Maina que huyo masino mene. bautizamos con tu Juania. Ahia tina Juan ka pusua tiro de once ni jagua. Bu ediro. Jordan sio kopu mu mena hiriro tiro hika mu niro se mi pure masane bautizaron nena. To ayua chung hipitina tiro kapu ditawara. Ni atina Ti Tiani chi tioro Juan once ni jitia. Tiro tuario tohichi kwa maku se tiro re ahi chi yoari rohira. Cristo hieraha junichu thiore musa ahira paita to phanoto wahka mutariro hi yu. Cristo mere masati wa achunyu kutuaro wacheha o se hirati mamokadu terikoto maniro mere hiro ara mamoka dute tirore kota tiro se te tiro to namoti namotichu no to duhkuchu oro tuaro wachera Ahi k u j u u w a m o k a d u t e tirore k o t a r i r o towa'chériro se'ta k r i s t o me'ne m a s a t i w a a c h i ñ y ä k ä tu'aro wa'chéha. k r i s t o se're w a k u tu'aro k a m a r a m a s a r e Ji u se're w a k u tu'era'aro k a m a r a m a s a r e Ni je t i a j u a Ani täsiro o s e ni namo a h u a m u a a r o p y t a r i r o h i p i t i n a j i t o r o tu'ariro hira. arilla p a p u h i n a arilla pamahkenahi hamani a h i r a arilla p a m a h k a n e d u s k u hamani m u a n õ p i t a r i r o sehi p i t i n a j i d o r o t u a r i r o h i r a t o n y u r i k i rire t o t e o r i k i rire t i r o j a u r a t o a ja'upachýta t o j a u a r e m a s a s e ne t e o o t y r a r a m u a n õ p i t a r i r o t o j a u a r e m a s a thy'o'a tireka'ma k w a m a h k e b o s t o k a t a n i r i r o h i r a ni a n i r a t i n a Ariro Cristo de Cuamasque Huascarirore, Espíritu Santo, ya tuare compañona Cuamasque. Ahiro tiro Cuamasque ya duscuare yaura. Cuamasque tomasque no le tuero caína. Ahiro hipitina buiti putoro hidustire tomasque no le. Hipitia puro hidustire tirore. Cuamasque maskundo no le mascuto inase. gastia mene. Ah, Gasti cuacas. to mahku no ne khameni na se khwa mahku gastia mene hisi ahiro khwa mahku tina ne tuaro bu ida le roka nia hwa